आओ हो मटी भित्रे माटी आइटा ले मांग हो बंडगुना ना उठले के आचा से उठले आशा खाए आइटा दरकार के तुम गवन के होई हमको चिकन भात तरकारी दरकार और ठीक अछि सर आने दोची मोई ओलब दापरे देले त बेसी भूख लगला नि मोके तो और ठीक अछि आपन को मोके মোকে বলে কিছু দরকার সে নাই মুই ঘরে খাই করে আইলি আছি ঠিক আছে স্যার আনি দউছি স্যার মাটি আনি দেইছি বেরে চিকেন রুটি বাত আনি দেলে ভল সংকা খাই তুই ও ঠিক আছে মাটি এতে নিয়ম তো স্যার আপনার চিকেন ভাত আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নানি থ্যাংক ইউ আইলা মাটি চিকেন ভাত আইবি মাটি খা খাইলি নিয়া छोड़ जैसु ना मुई ते आची न तू गोटे काम कर बाहर फोन करबी बोली कर तू आव मुई फोन करबी बोली कर आईबी तू जा जा बाहर जा बाटे जा जागी रही देख माटी हां ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଇଁ ଆଇଲିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଆଇଲେ ତ ଇସି ନ ଆଇଲେ କେମିତି ଇସି କନି ତମର ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ବିରି ବି ସିଝିବ ନାହିଁ ର ମୁଇଁ ଆସୁଛି ମୁଇଁ ର ରୁଆ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରା ରୁଆ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋର ଖାଇବାଟା ଅଛି ମୁଇଁ ପୁଣି ଲଗେ ଖାତା କରି ଆଇଲି ନା ତାକୁ ଦେବି ତ କାଁ ତମର ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ବିରି ଖାନ୍ଦା ବି ସିଝିବ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଆଇଲେ ସିଝେଇ ଦେବି ର ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ତର ତର ଲବ କିରେ ମୁଇଁ ଆସୁଛି ର ଏ ଆଲେ ଏ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି ଚଟି କରି ଉଠି ଆଇଲି ରେ आले देखी देखी तसे आयला नि आले मैडम तो ये केंतरी मार डाबू ने बखाई लेती इति आलुस तबे तू डाबू ने मगिने तबे आई भी ने लार के डाबू ने दे टूटी आले ओ मैं आइते बे खाइते मैं तो डाबू ने दे टूटी जाईती बे जे मोर बेगा कर गेला तोर होटल मैं आसी करे डाबू देती बे आकना तो के मैं आरुटी जाईती बे डाबू ने दे करी तोर ए दानिया से तेर डाबू देस मोके মুই ডাবু দেইতি বেকাই তোকে মুই তোর হোটেলে কাইলা ডাবু দেইতি বেকা যে মোকে ফোন আইলা বলি ফোন লগে কথা কথা করে এনুটে আইলি বলি তোর ফোন তোর ফোন লগে তো ব্যাটারি নাই তো সে ফোনের ব্যাটারি তো মোর পাকা আছে দে ব্যাটারি ও নো